Don't वेट करने वाला हाँ और मैंने वेट करने वाला नहीं उधर देख रही थी आ गया तो घुसेगा इस बार तुम्हारा नज़र उसी पर आएगा ठीक है यावे जहन की रहे अगर अगर सकेगी तो वो वाला रिएक्शन देना इसे इंजॉय करी अभी अभी आया हल्का सा नज़र को Yeah.